大家好，我是橘猫。今天我们来聊聊猫生气和愤怒时的表现及怎样安抚它。养猫的朋友都知道，猫是有情绪的，它有独立意识，有自己的喜怒哀乐。学会观察猫的一举一动，能更加了解猫的心思，让猫对主人的感情越来越深。科学研究表明，猫喜欢有规律的生活，比如定时吃饭。 定时酷跑、定时玩耍等。当主人扰乱了它的生活规律或大声斥责它，猫的情绪会产生波动，失望、难过，甚至愤怒。猫生气时一般有以下的表现：一、对主人视而不见。猫一旦生气，会对主人不理不睬，主人一靠近，它就会想办法躲开。二、故意拆家捣蛋。 当乖巧的猫突然化身为拆家狂魔，甚至会故意拆出声响，很可能是它在报复主人。三，在家随地撒尿，猫撒尿报复一般都发生在公猫身上，这种行为很容易让主人崩溃。四，食欲下降，猫跟人一样，真生起气来吃不下饭，这说明它真的很伤心。五，躲起来不出现。 当猫生气时，喜欢在阴暗安全的地方待着，对主人的呼唤充耳不闻，不搭理主人。安抚生气的猫，可用下面的方法：一、用零食收买，美食能让人拥有好心情，对猫也同样有效。当贪吃的猫咪遇到小鱼干，所有的烦恼都会不见了。二、玩具能让猫发泄，猫咪很贪玩。 尤其对逗猫棒情有独钟。当猫咪闷闷不乐时，你可以尝试拿猫玩具逗它开心。三、抚摸猫。猫咪之间经常会通过互相舔毛交流情感。它们每次打完架都会腻在一起，用舔毛来表达友谊。温柔的抚摸猫咪，能缓和猫咪紧张的情绪，让它感到安全。 值得注意的是，猫不但生气，有时还会愤怒。它愤怒时的表现为：瞳孔变窄，耳朵压低，身体弓起，炸毛，胡须上扬，张牙露齿，尾巴用力地向两边摆动，发出嘶嘶声。看到猫有以上的表现时，说明它已做好攻击的准备，主人最好离它远点，千万不要试图摸它或抱它。 这时很容易被猫抓伤或咬伤。安抚一只愤怒的猫可用的方法有：一、轻声呼唤猫咪的名字，让愤怒的猫咪听到主人的声音，猫咪会有种安全感，心情也会慢慢平复；二、给猫咪一个安静的空间，让猫自己找个地方躲起来，它会自己调整情绪；三、不看猫咪。 我和一只愤怒的猫咪有眼神的对视，因为那会让猫咪感到你在挑战它。可以选择躺下或坐下，让自己看起来不那么高大，猫咪会觉得你不是一个很大的威胁。四，使出杀手锏，拿出猫咪平时最爱吃的食物，可以放在猫咪平时进食的地方，然后离开，偷偷的观察。 刚刚还满脸怒火的猫咪，只怕还是抵御不了美食的诱惑。饱餐一顿之后，已经把愤怒抛到九霄云外去了。爱猫人，你们家的猫是不是也生气甚至愤怒呢？欢迎留言，期待下次相见。